Yo soy María Tivieri, trabajo en Inca San Pedro. Eh, en el marco del proyecto regional estamos haciendo un trabajo con productores de Varadero, estamos avanzando en la implementación de buenas prácticas agrícolas, eh, haciendo énfasis en la inocuidad, en el control de residuos de plaguicidas y contaminación microbiológica y también de cuidado del medio ambiente a través del uso de indicadores de impacto ambiental. Eh, en este trabajo nos acompaña el SENASA eh, y bueno, productores que se han animado a mejorar sus prácticas y a someterse a controles para que en el futuro los, consumidores puedan conocer eh, cuáles son este, este tipo de productos que están avanzando hacia la implementación de buenas prácticas liceo, vos sos productor, sos uno de los productores. Sí, yo soy uno de, los productores que estamos eh, realizando el paradero hace cuatro años. Estamos con la ayuda de INTA, estamos muy conformes. algo nuevo siempre estamos aprendiendo ahí de, como dice, eh, o sea, hay, una, práctica bastante buena en todo eso. Y estamos tratando, siempre tenemos una meta que avanzar más, más allá. Y eso, eh, con la ayuda de ellos, creo que podemos lograrlo. Eso sería todo desde mi parte.